Jakina den bezala, mila betzireun eta laro garren urtean eh, tiro ziltzuten Santi Bruar bere Bilboko kontsultan, eta bere eriotzak ez zirrara handia eragin zuen Euskal Herrian. Asi alderdiko lehendakari HBko mai nazionaleko kide Bilboko alkate orde parlamentari mediku pediatra e, nola harrapatu bera bezalako pertsona karismatiko baten ertzak e, gidoi batean Etzen eh, erraza eta buelta asko eman ondoren kronologia konbentzionalari uko egitea erabaki genuen eta nola baita talkatzea eh, antolatzea ipuin modukoetan komikia geruza osatutako novela grafiko baten bitartez. Horrela ataletako batean, haren pediatria konsultako giroaren bitartez, garaia eta santiren soslai profesionala eta gizatiarra azalduko ziren, beste batean hasiko bileretako giro asamblearioa amai ezin Hirugarren batean ura hiltzeko komatxo artean enkargua jaso zutenen prestaketa thriller kutsuko amu horrek ezin zuen faltatu. Eta horrek jakina e, geruza bidezko antolak eta horrek almentzen zigun historiari arnasa ematea pasarte xamurrakoak tartekatzea berez oso gordina izan ziteken historio baten baitan. Politikari buruz e, erruz eta oso jakinaren gainean hitz egiten zen sai sasoia izaki e, pertsonaiek ere asko egin zezaten nahi nuen e, komiki parlatu da egitea zen eh, gure asmoa. Niri behintzat beti inbiria handia eman izan didate film demagun italiar edo frantses horiek, non elkarrezketa mamitxua narrazioaren parte eta tramaren parte bihurtzen da. Baitare zorte handi bat izan duen eta izan zen bere agenda, Santi Bruaren agenda eskuartean izatea eta agenda horretan ba, bere garai hartako kide eta adiskiden elbide eta telefonoak agertzeaz gain nire sorpresarako topatu nituen baitare hainbat eta hainbat zita literario berak esku zidatziak eta nola bai tramara ekarri ditu eta fikzio espekulatibo bat egiten eh, lagundu digutenak eh. zuri beltzean eman ematea beste erremedietik ez zegoen hasieratik ikusi genuen hori nahiko garbi eta laroigarren amarkadako fresko bat izatea ere nahi genuen, ez? Ondoan ikusten da garai bat, giza jende bat, larri garna marka da Euskal Herrian.